عليكم يا شباب النهاردة هوريكم ازاي آه، بنعمل hack لل Nintendo Switch. آه، طبعا الموضوع ده يفضل ان انت تستخدمه لو انت بس بتلعب offline لو بتلعب اونلاين ممكن يتعمل لك ban وهتبقى فيه مشكلة يعني فاغلب الناس بتلعب offline يعني فالطريقة دي يعني كويسة لان انت ممكن تلعب games آه، تنزل اي game for free يعني ببلاش آه، طبعا علشان تقدر تعمل آه، نعمل hack للنينتندو سويتش آه، هتحتاج شوية حاجات طبعا هتبقى اول حاجة لازم النينتندو سويتش تدخله في حاجة اسمها recovery mode وبيبقى فيه software ال software ده بتعمل بيه بتحط بتعمل بيه injection يعني لل payload على النينتندو سويتش ومن عن طريقه بتقدر ت load آه، يا اما ال software ال normal بتاع نينتندو سويتش تمام يا اما ال firmware اللي هو آه، ال hack دي يعني اللي المفروض بيكون عليه ال free games والكلام ده تمام فانا دلوقتي هقول لكم بال step by step يعني ايه اللي هنعمله يعني طبعا ده ال data دي كلها انا هحط ال linkات بتاعتها اول حاجه ال software اللي انا بعمل بيه injection لل payload اللي هو ده آه، يعني انا هقولك الخطوات بعدين يعني اول حاجه بس بتفتح ال software وبتختار ال payload برضو انا هحطها لكم على ال desktop. اسمها Hekate تقريبا آه، وده ال folder ال data. ده المفروض ده في ال SIM card بتاع آه، في مش في ال SIM card sorry آه، ال data card بتاعتك آه، هتحط ال data دي عليها ويفضل ان هي تكون FAT 32 انا جربت صراحة ال ال ال memory card اللي هي اكبر من 120 اكبر من 32 GB. كان فيها مشكلة آه، ما اشتغلتش معايا يعني في ناس اشتغلت معاها على حسب النينتندو بتاعك support ولا لا يعني فانا حاليا بستخدم 16 GB ك test يعني بحط عليها ال data دي تمام متعملش حاجة يعني بس مجرد بتحط عليها ال data دي وبعد كده هنقول بقية الخطوات يعني طيب دلوقتي في شوية حاجات هنحتاجها علشان نقدر نعمل hacking يعني طبعا زي ما قلنا أول حاجة ال memory card. تمام وطبعا لازم يكون عندك memory card reader card reader يعني عشان تنقل عليه ال data يعني ودي دي دي هتلاقيها عندكم في البيت يعني واي ورقه foil تمام هقول لكم برضه هنستخدمها في ازاي ده طبعا cable Type C. لو ما عندكش Type C هات اي كيبل عادي وهات الكونفرتر اللي هو بيحول الكيبل العادي ل Type C. تمام طيب هي ورقة ال foil دي انا بستخدمها فين انا المفروض انه في عشان تخش في ال recovery mode محتاج ان انت في, في ال joystick اللي هو على اليمين ان انت في تو بنز اللي هم اخر تو بنز المفروض يكون يعني يكون short circuit يعني يوصلوا ببعض يعني تمام فانا بعمل ورقه foil صغيره جدا يعني بحيث ان هي تغطي التو بنز دي وبلزقها باي بلاستر او حاجه تمام آه وبنيها بتني الجزء اللي فوق ده كده يعني بحيث ان انا اعلقها في ال joystick يعني هوريكم دلوقتي ازاي تتعلق في ال joystick تمام انا بحطها يعني بتخلي ال stick على ايدك الشمال وبتحط ال الـ الحاجه اللي انا عملتها دي في الوضع ده بحيث ان هي تكون آه، اخر آه، يعني اخر سل اخر two pins يعني في ال في الـ في ال joystick ده يعني الاتنين واصلين ببعض يعني عن طريق السلوفانه دي يعني تمام بس آه، بعد كده طبعا النينتندو بتكون آه، بتطفيه يعني قبل ما تطفيه وصلوا وصل النينتندو بالكمبيوتر بتاعك وهتدوس على الزرار بتاع ال power شويه كده لحد ما يظهر لك تيرن آه، اوف بتعمل turn off ومفروض بعد كده بتوصل ال joystick اللي احنا حاطين عليه الحاجه دي علشان ندخل في ال recovery mode يعني تمام هي تبقى انا لازقها ببلاستر عشان ما تتفكش انت بس بتوصلها تمام و لسه مفيش اي حاجه هتدوس على زرار ال power مع الزرار اللي بيعلي الصوت تفضل دايس عليهم كده تلات اربع ثواني هتلاقي عندك في ال software اللي هو اللي بيعمل injection لل payload هو كده ايه ارى النينتندو النينتندو يجيب اي حاجه هيبقى black زي ما انتم شايفين كده آه، اول ما تعمل اول ما تختار الهيكاتي إيه، اللي هو ال payload آه، لان ال file اللي انا هحطه لكم وتعمل inject تمام هي البيل النينتندو سويتش هيشتغل بس على اللي هو ال payload دي ماشي الصورة مش واضحة بس هظبطها دلوقتي تمام وبعد كده اللي على الشمال ده اللي هو ال software اللي هو ال original بتاع النجم سويتش والتاني ده اللي هو السوفت وير الهابد هو اسمه Kosmos. انت تدخل عليه وهو خلاص كده اول ما بتدخل عليه هو المفروض عادي ممكن تشيل ال joystick ده وتشيل منها الحاجة اللي احنا كنا عاملينها تمام هو كده المفروض ايه اه ال joystick Nintendo Switch يشتغل عشان تتأكد ان هو دلوقتي في على ال firmware اللي هو الهاكد يعني ادخل على ال setting. عشان تخش على تنزل games او كده عند الجاليري هتدوس الزرار ده مع زرار الاي مع بعض هيفتح لك ال ال المكان ده هتختار اللي هو ال Tinfoil ده لما تختاره هيدخلك بقى على ال على ال list دي على ال shop ده يعني ده المفروض فيه كل ال games بتاعه ال Nintendo. انت بس مجرد ما بتختار تعمل لها install يعني وخلاص هي بتبقى موجودة عندك وتقدر تلعبها يعني آه، لو حبيت ان انت آه، بمجرد ان انت تطفي النتندو سويتش وتشغله تاني بترجع على النظام القديم طبعا انت مش بتلعبش اونلاين آه، يعني خلاص خليك على النظام ده على طول اعمل انستول الجيم وخلاص يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفيدوا يعني، منه ولو عجبك الفيديو اعمل subscribe و like يعني